l'aquaducte del Parc Central. Aquest pont, situat al Parc Central de Nou Barris, formava part de l'aquaducte de Dos Rius, una enorme infraestructura hidràulica de més de 50 quilòmetres que anava de la Riera d'Argentona del municipi de Dos Rius, al Maresme, fins a Gràcia i que creuava l'actual districte de Nou Barris. A la segona meitat del segle XIX, el creixement de l'Eixample va fer que la demanda d'aigua a Barcelona augmentés considerablement. Els punts de captació d'aigua cada cop eren més lluny i per això calia construir infraestructures per portar l'aigua fins a la ciutat. Ben aviat van sorgir moltes companyies que van veure en aquesta necessitat un gran negoci. Així es van engegar projectes com l'Aquaducte de Dos Rius, una infraestructura iniciada per l'empresa Palau, Garcia i companyia. El negoci de l'aigua a Barcelona era rendible i per això aquesta empresa va ser comprada per capital francès i reconvertida en la Société Générale des Eaux de Barcelone, l'origen de la Societat General de Aguas de Barcelona. Per portar l'aigua des del Maresme no era una tasca fàcil. Entre altres complicacions, calia creuar el Besòs, un fet que es va aconseguir a través de l'estret del Rec, entre la Trinitat i Torre Baró, gràcies a un sifó de 1.000 metres. Després de reforçar les captacions i construir un dipòsit a 1.700 metres quadrats al Guinardó, l'any 1871 va poder començar la distribució d'aigua. Avui en dia l'aqueducte ja no funciona, però a banda d'aquest pont, el districte va deixar-hi més empremtes, com el pont al pas pel torrent de Can Campanyà, o el fet que l'Avinguda de Mare de Déu de Montserrat s'anomenés fins al 1923 carrer de Dos Rius.